тыңдашы сұлуым биылғы жылы демалысты екеуміз бірге өткізе алмайтын шығармыз жыл сайын әйтеуір теңізге бірге барамыз дейсің де ақыр аяғы өзің кетіп қаласың әлде басқа біреуің бар ма не деп тұрсың қайдағы басқа біреу сенен басқа менде ешкім жоқ сәлеметсіз бе не болыпты кеудесіне штанғы құлап төс сүйегі зақымданған дереу ота жасау керек бүгін бізде кезекші кім кезекші менмін ал іске сәт екінші топ оң не істеу керек екенін білесің ғой жақсы данияр тоқта осы жолы отаны өзің жасашы әке неге бүгін кезекші мен ғой әке мен жасаймын сен ота жасаудан шектетілгенсің ұмытып кеттің бе данияр өтінемін отаны өзің жаса талас сейітханұлы өткендегі оқиғадан кейін қолыма скальпель ұстай аламын екен күмәнім бар данияр уақыт өтіп бара жатыр қолына келеді сенен басқа оны ешкім құтқара алмайды әкем мен жасай аламын мен жасайыншы мен солай шештім данияр кірсе бер жақсы үлгердік пе сіздің арқаңызда менің емес сен данияр жарайсың тағы бір өмірді сақтап қалдың мүмкін менің немесе оның жолы болған шығар осының бәрі кездейсоқтық деп ойлайсың ба кеудесіне зілтемір құлаған кезде сен қасында болғаның жай ғана сәйкестік пе бұл өмірде ештеңе жайдан жай болмайды бәрі жаратқанның қалауымен болады жаратқан егер де жаратқан менің ұйқымды қандырса мен оған бүгіннен бастап сенетін боламын қайдан жүрсің мынауың қызық болды ғой осыны екенін білгем саған таңғы ас келейін деп шештім рахмет кеше мұнда аурода болды қатты шаршап ұйықтап қалыппын иә білем тамағыңды іш қыздар кешіріңіз сіздің еміңіз бар еді таң атысымен кім ол шулап жатқаны ұйқы бермеді ғой ақыр заман басталып кеткен жоқ па анығын білмеймін кеше түнде дәрігер өтешев жүрегіне зақым келген бір науқасты әкеліпті дейді соған ота жасапты сосын ол ота бірнеше сағатқа созылған дейді қазір науқас жансақтау бөлімшесінде жағдайы бір қалыпты журналистер соны біліп орталықты шулатып жатыр Солда да жаңалық болып па данияр әлімханұлының қол алтын екен енді білді ма дұрыс айтасыз өте білікті маман ол кісі медицина үшін жаралғандай ғой оның отасын көруге америкадан келіп көреді тіпті оларды үйретті де біздің хирург қазіргі заманның нағыз қаһарманы оған бүкіл дүниежүзінен келіп ота жасатады орталықтың абыройы сол кісінің арқасында артып келеді айтып отырмын ғой ол білікті маман ал қалғандары жәй орташа деңгейдегі дәрігерлер Ja. сәлеметсіз бе данияр әлімханұлы кіре берісте журналистер жиналып қапты сізді күтіп тұр не керек екен оларға адам сияқты машқызып еді ғой жарайды қазір барамын тамақ ішіп алшы ұлым қалай жақсы ұйықтап жатыр мен қазір барып келейін қазір келемін сәлеметсіздер ме сәлеметсіз бе бұл ота қазақстан кардиохирургиясында алғаш рет пе сәтті сәттетуіне қаншалықты сендіңіз оның алдында операция дәл осылай адам өлімімен аяқталды емес пе данияр мырза мен сіздерге нақты ештеңе деп айта алмаймын сұрақтарыңыз болса орталықтың басшылығынан ресми түрде сұраңыздар жақсы тағы да қысқа ресми түрде қай жерден сұраймыз енді материалға не бересіз қай жерге бару керек енді онда ресми сен кетіп барасың ба иә жұмысқа баруым керек ал сен адамдарыңды құтқара бер таңғы асыңа рахмет кешкі асыңды дайындап қоямын көріскенше жақсы сәлеметсіздер ме сұлу қыздар қайырлы таң дәрігер қайырлы таң <laughs> о гүлдеріңіз қандай жайнап тұр тәбетім бұзылмай тұрғанда таңғы асқа барып келейін мен сен де көп ұзамай кел ал халіңіз қалай рахмет жақсы құралай жүрегіңіз бір қалыпты жұмыс істей бастады бірақ тоқтап қалу қалпы әлі сейілген жоқ тағы басталды ма бізге ұлыбритания елінде шығарылған жаңа дәрі келді жүрегіңіздің жұмысын едәуір арттырады байқап көргіңіз келмей ме рас па дәрігер көрейік бірақ бұл дәрі біздің орталықта тегін берілмейді бір ампуласы 150 евро тұрады сонда менің еміме қанша ампула керек мен сізге ә, екі апталық емделу курсынан өтіп күніне бір ампула қолдануды ұсынар едім керек емес дәрігер рахмет құралай асықпай шешім қабылдағаныңыз жөн өйткені сізге көмегі кәдімгідей тиюі мүмкін мен сізге керек емес дедім ғой жарайды бірақ дұрыстап ойланып көріңіз егер де алатын болып жатсаңыз айтарсыз бірақ есіңізде болсын құралай сіз үшін әр күн мереке соны есте сақтаңыз рахмет талғат сейітханұлы журналистер келіп тұр иә не керек оларға кешегі ота жайлы білгілер келеді <laughs> енді қоймайды ғой олар жарайды айтшы баспасөз конференциясы ертең сағат 15.00-де болады жақсы жарайды кардиограммаңызға қарағанда жүрегіңіздің соғуы бір қалыпты бірақ сонда да мына мен жазып берген дәрілерді он күндей қабылдаңыз жақсы жақсы мәңіз рахмет дәрігер басеке рұқсат па иә кір көп уақытыңызды алмаймын бүкіл орталық кешегі сіздің отаңыз туралы әңгіме қылып жүр соны дипломдық жұмысыма қоссам бола ма қоса бер болды ма а мына төртінші палатадағы қыздың картасына келіп бер дегенсіз науқаста ота жасауға болмайтын жүрек ақауы анықталған оны бізге талып қалған соң алып келді жап жас қыздың ғұмыры қысқа болайын деп тұр солай ма иә жарайды бара бер науқастың диагнозын тым тез анықтайды екенсің есіңде болсын адамның өмірін сақтап қалу үшін біз қолымыздан келгеннің бәрін жасауымыз керек түсінікті ма а иә түсінікті кете берсем бола ма Бар. қайырлы таң сәлеметсіз аға сәлемет қалқан. қалқан. келгеніңіз қандай жақсы болды алтыным алтыным әші. міне рахмет мына жеміс әкелдім құлыным өздеріңе атасы гүлдің бәрін қайдан алып жүрсіз күнде гүл әкелесіз бақшадан болынам. өзің отырғызған гүлдер ғой олар да сені сағынды енді бұларды жұлмаңызшы иә өзім осы жерден шыққан соң баптап өсірем. жарайды қолым ата бізде аурухананың алдына таң атпастан журналистер қаптап жүр ә? олардың аңдығаны дәрігер өтешев бізге гүлді қалдыруға көмектескен хирург а иә иә иә ол кісі кеше жүрегіне зақым келген адамды құтқарып қалыпты бәрекелді иә қазір медицина ғарыштап алға дамып кеткен уақыт қой а біздің заманымызда ондай адам болатын болса бақилық болып кетер еді а қазір басқаша <laughs> бала кезде облысқа қатынау үшін автобуспен болмаса атпен баратымыз салпақтап ауылдағы балалардың бірен саранын алда жылда суық тиіп түшкіретұғын болса орталыққа бару қайда ауылдағы бақсыға барып қаралатұғын сол бақсы емдейді деп өзіміз сенетінбіз шынында да көптеген адамдарға көмектесті бірақ біз табиғатта көп жүргендіктен бе әлде еңбекке ерте араласқандықтан ба денсаулығымыз жақсы болды сіз ең керемет жансыз әр кездің әр уақыттың өз ауыртпашылығы өз қиындығы болады біздің заманымызда оңай болған жоқ қалқам марқұм әкем айтушы еді Адамда асырайтын Мана екі қолы деп жақсы өмір сүргің келе ме еңбектен тіршілік еді өзің білесің құлды мен таңғы бестен тұрып малға жем шөбін берем, сосын бақшаға қараймын міне өзің осындасың ал үйдегі ұсақ түйек дүниені мен өзім жасап жүрмін сіз ең қамқор атасыз құлыным мен үшін ең бастысы сен аман болшы уайымдамаңыз ата тездетіп жазылып осы жерден шығам күмәніңіз болмасын аға немереңіз сауығып кетеді айтқаның келсін қалқам өздеріңе бірдеңе керек болса айтыңдар мен бәрін әкелемін әуре болмаңыз бізде бәрі бар ата уайымдамаңыз мен сізді сондай жақсы көрем. сіз ең керемет адамсыз алтыным алтыным ассалаумағалейкум аға уағалейкум сізбен бір маңызды әңгіме бойынша сөйлесейінші деп едім иә құлағым сенде қара түсінесіз бе қазір немереңіздің жағдайы бір қалыпты болғанымен кез келген сәтте нашарлап кетуі мүмкін бұл өзі сондай қитұрқы ауру сонда не істеуім керек немереңізге көмектесудің бір ғана жолы бар ол қандай жол мынау біздің клиникаға жаңадан шығарылған британиялық дәрі түсті жүрекке әсері жақсы жүректің бұлшық етін қалпына келтіріп оттегімен қанықтырады бұл дәрі европада мыңдаған науқастың ғұмырын ұзартқан болады құралайға өте ауадай қажет осы дәрімен донор табылғанша немеремнің өмірін ұзартуға бола ма әрине мүмкін бірақ ескертіп қойын бұл дәрі өте қымбат тұрады енді тексерілетін де емделетін де ақысын төлеп қойған болатын а иә бірақ ол стандартты қызметтің ақысы бұл қосымша дәрі енді таңдау өзіңізде бұндай дәрі бар екенін айту менің парызым ойланыңыз сонда ол дәрі қанша тұрады жүз евро құралайға кемінде екі апта емделу курсынан өту керек сонда барлығы екі бір жүз евро жарайды жарайды дәрігер сол дәрімен емдей беріңіз ақшасын ертең әкелем. міне дұрыс болды немереңізді шынымен сүйетін нағыз қамқор ата екенсіз жүре не салып жатырсың құралай әзірше құпия маған айтуыңа болатын шығар болады толқын апай бірақ аяқта болайын е? Иә? қызықтырып жібердің ғой мені тыңдап тұрмын мен ол нәрсеге қатыспай ақ қойсам бола ма журналистермен кездескім келіп тұрған жоқ жақсы толқын апай сіздің күйеуіңіз бен балаларыңыз қайда менің олармен танысқым келеді балаларым басқа қалада оқып жатыр ал күйеуімнің жұмыстан қолы тимейді қайырлы күн кешіріңіздер рұқсат па сәлеметсіз бе данияр әлімханұлы сәлеметсіз бе сәлеметсіздер ме толқын жүрегіңіз қалай кеудеңіз ауырмай ма басқа ештеңе мазаламай ма бәрі жақсы рахмет өзімді жақсы сезінемін менің жасымдағы әйелдер жүрегі ғажайып сезімге бөленсе екен деп қана армандайды иә бұл сезіміңізді жарыңызға арнап сақтаңыз қайда кетеді ол емдеу шараларын әдеттегідей өткіземіз жақсы дәрігер құралай сіздің жағдайыңыз қалай бәрі жақсы ма рахмет жақсы болып қалдым ештеңе уайымдамаңыз жүйкеңіз тыныш болсын жарайды жақсы дәрігер иә маған емдеуші дәрігер жүрегіңде ота жасауға келмейтін ақау бар ұзақ жүре алмайсың донор табу керек деді сіз қарап көрерсіз бе мүмкіндік бар шығар жақсы кейінірек келіп кетемін қандай жігіт десеңші тек үйленгені ғана өкінішті түф жиырма жасқа жасарып кетсем ғой а не айтып кеттіңіз толқын апай сіздің күйеуіңіз бар емес пе қоймайды екенсің сен де апай апай дейді. қайдағы апай саған әке кіруге бола ма кір айта бер уақытым жоқ мен сізден кешірім сұрайын деп келдім не үшін данияр жөнінде қателесіппін бәрі мен ойлағандай емес екен ойлаудың не екенін білесің бе өзің даниярға жала жауып бүкіл ұжымның алдында абыройымды төктің жұрт сені өтірікші іштір деп жүр ең сорақысы осындай пасық баланы қалай тәрбиелегенмін ә мені ұятқа қалдырдың ғой сіз осы неге мені түсінбейсіз әке нені түсінуім керек нені түсінуім керек науқас әйелдің өліміне данияр кінәлі болмаса да өлгені рас қой ал бұл әңгіме біздің орталыққа кір келтіреді мен даниярды жұмыстан шығаруға тырысқан себебім бұндай әңгіме қайталанбасын дедім сонда әулетіміздің абыройын ойлағаным үшін кінәлім бе мен әке әулетті қорғау туралы ұялмай не айтып тұрсың отбасымыздың бір мүшесін құрдымға кетірмек болғанымды түсінбедің бе кімді айтасыз кімді құрдымға кетірмек болдым даниярды айтам. сенің туған әпкеңнің күйеуін жиеніңнің әкесін айтам. жарайды әке бір жолға кешіріңізші мен сізден де орталықтан да жұмыстан да айырылғым келмейді соның бәрінен айырылып қалдың сіз мені ешқашан да жақсы көрмегенсіз әке жалғыз ұлым кешіре алмайтын қандай әкесіз айтыңызшы кешірім жоқ саған ұлым деп атауға лайықты емессің әй бейбіт бейбіт бұрынғы шешімімді өзгерткім келіп еді әттең орталықты сен еш ешқашан басқармайсың сонда кім басқарады анау сүйікті күйеу балаңыз данияр басқара ма иә данияр басқарады мен сізге одан артық екенін дәлелдеймін әлі әуре болмай қой мен саған бәрібір сенбеймін талғат сейітханұлы журналистер сізді күтіп тұр даниярға айттың ба айттым бірақ ол кісі сұхбат беруден бас тартып отыр жарайды олар олармен мен өзім ақ сөйлесермін айтпақшы ана науқастың ауру туралы деректер дайын ба дайын жарайды әкел өзіңнің ұлың ол емес мен екеніме өкініп жүрсіз бе көп ұзамай бір ақ ұлыңыз қалады сәлем амансыңдар ма иә жақсы ә, чемпион қалың қалай бәрі жақсы ма таспахана тамақ бердің ба ә? жұмыс күнің қалай өтті жақсы аман есен бүгін біздің орталықтың алдына журналистер қаптап кетті өткен жылғы оқиғаға қатысты ма жоқ отаға байланысты мен қатысқан жоқпын бәріне әкең өзі жауап берді мейлі ол кісі баспасөз өкілдерін жақсы көреді оның үстіне оңтайлы сәт табылды жүріңдер тамақ ішейік ас дайын қазір тамақ ішеміз ба кеттік қара отыра ғой аяғын түсір ауа райы тамаша болды ертең жұмысым болмағанда бір жерге барып қыдыратын ба едік жарайды бір сәті түсер иә келе ғой балам тамағыңды іш қане қазақ тілінде жүріп қазақ тілінде ақпарат ала алмаймыз осылай деген елордалық өзіне берші президентке хат жолдағалы жатыр қане балам қолыңды әкел атышулы оқиғаға қатысты маңызды хабар яғни көп салалы медициналық орталықтың дәрігері данияр өтешев ғажайып ота жасады яғни ол науқастың жүрегінен қабырға сүйегін алып шығып оны ажалдан құтқарды абырой болғанда дәл сол жаттығу залында данияр өтешевтің өзі болған ол алғашқы көмек көрсетіп дәл осы медициналық орталыққа науқасты жедел жәрдем көлігімен айта бұл қазақстан кардиохирургиясындағы алғашқы жағдай яғни бұның өзі отандық дәрігерлердің біліктілігін жоғары екен көрсетеді естеріңізге сала кететін болсақ данияр бөкешовке қатысты біз алдыңғы хабарымызда айтқан болатынбыз яғни алпыс жастағы науқас орта үстінде қайтыс болған алайда жан жақты тексерулер жүргізіліп данияр бөкешевке тағылған барлық айып негізсіз деп танылды арнайы ұлттық арна үшін тайғаным алипова бекзат сәмеденов арнайы хабар үшін көрдің бе балам сенің әкең нағыз қаһарман иә <laughs> жаным мен сені мақтан жарайсың жоқ тыңдап тұрмын жомарттықтың да шегі бар еуропаның жақсы қазір барам. иә не болып қалды орталыққа шақырып жатыр өздерің отыра беріңдер данияр тамақ ішпедің ғой автокөлік мемлекеттік нөмірі жеті. кеш жарық полковник ахметов кеш жарық сіз бағдаршамның түсін өтіп кеттіңіз иә білем. кешірім сұраймын мен дәрігермін ауруханаға асығып барам. науқастың жүрек талмасы ұстап қалды дәрігер түсінікті соңымыздан еріңіз біз жеткізіп саламыз мұнда менің аты жөнім телефон нөмірі жазылған алыңыз көмек керек болса хабарласыңыз жақсы асығыс жағдай қалай бір қалыпты таңертең кешенді анализдің қорытындысымен ішкен дәрілердің тізімін әкеліп беріңіз жақсы бір өзгерістер бола қалса мен кабинетте боламын жақсы данияр данияр әлімханұлы қайырлы таң қайырлы таң кешегі науқас есін жиды мынау сіз сұраған талдау қорытындылары мен біз еккен дәрілердің тізімі басқа бірдеңе қажет пе жоқ болды рахмет жақсы сен бе берген сен тағы да бастағансың ба нені түсінбедім есің дұрыс болады мен айтып тұрсың қалиева құралайдың талдау қорытындысы келді оның қанынан промедол мөлшерден асып кеткен сен тағы да бастағансың ба мен ештеңе істеген жоқпын данияр не айтып тұрғанымды түсінбедім сен оның емдеуші дәрігерісің бірақ сонда да түк білмейсің кеше ол түнде өлім аузынан қалды ал сен ше қаһарман санайсың ба өзіңді а күйіп алсың ғой тіпті иә әрине бұл жерде сен ең асыл адамсың ғой бәрі құтқаратыны сенсің ал ұр ал мені ұр сен оны өлтіре жаздадың осының бәрін әкеңе апарып көрсетемін ұқтың ба сенімен тек осылайша сөйлесу керек көп ұзамай сен де бұл жерден кетесің Қалы қалай тамыр соғысы тұрақталып қан қысымы да қалпына келді Малика, маған құралайдың атасының телефон нөмірін тауып берші. Жарайды қазір, тіркеу бөлімінен қараймын не айтасыз неге құтқарып қалдыңыз мені бұл менің жұмысым кешігіп келуіңіз керек еді бірақ мен кешіккен жоқпын ғой солай ма сіз тек менің уақытымды создыңыз үміт болса неге күресіп көрмеске құралай ажалым келіп тұрса ерте ме кеш пе бәрібір сөнетін үміт байқауымша сіз маған рахмет айтпайтын сияқтысыз данияр әлімханұлы міне сіз сұраған атасының номері рахмет палатаға ауыстырыңыздар жарайды қалайсың ассалаумағалейкум бақыт аға а уағалейкум сәлем ербол құралай көрінбейді ғой бір жаққа кетіп қалған ба кетіп қалды қайда оқуға көркем сурет академиясына кетті қалай сонда сіз жалғыз қалдырып үй шаруасына кім көмектеседі өзім ақ жасай беремін онда тұрған не бар онда іске көшейік Шарбаға орнату керек деп едіңіз ғой айлық айнықпаған жоқса айнықпалдым әзірге қажеті жоқ асығыстық не мейлі орнататын кезде айтарсыз өзім жақсылап көмектесем. иә сіздің біздің әулет үшін жасаған жақсылығыңызды қалай ұмытамыз аға былай істейік керек материалдардың бәрін арзанға өзім тауып берем. бәрін жақсылап жасап берем. бәрекелді рахмет қарағым жолың болсын хабарыңызды күтем. керек кезінде хабар айтам өзімді алло Мақсұт аға, ассалаумағалейкум. Мен Өтешевпін ғой, дәрігер. Сіздің қызыңыздың түнде талмасы ұстады. Иә, орталыққа келіңіз, сөйлесуіміз керек. Күтемін. талғат рұқсат па екен амансың ба данияр кел аман есен төртінші палатадағы науқастың карточкасы иә оған не болып қапты ота жасауға келмейтін жүрек ақауы бар біздің орталыққа жақында ғана келген кеше түнде тағы да талып қалды иә иә өзінің қандай жағдайда екенін біле ме иә біледі оның жүрегін ауыстыру керек фу қазір донор табу қиын өте қиын жарты жылдан бері күтіп жүргендер бар білесің ғой өзің сіз рұқсат етсеңіз бұл науқастың емдеуші дәрігері мен болайын жас небәрі жиырма бірде жап жас бар өмір әлі алда көмектескім келеді қолымнан келеді деп ойлайсың ба байқап көрейін жарайды байға ә, тағы бір э, қиындықтар туып кетпесін әрине мына кірісе бер жап жас қыз қой, неге сонша қинады екен а бұл өмірде кей сұрақтарға жауап табу өте қиын жаным ашып тұр алдында не күтіп тұрғаны белгілі ғой өмір сүріп үлгерген де жоқ қызды болам деп армандаушы едім екі ұл тудым қызым болса дәл осындай құралайдай болған қалар едім айналайын бала ғой әлі құралайдың дәрігері келеді мені тағайындады қолыңыздан келгенін аямаймын деп уәде беріңізші жаны қиналмасыншы қолымнан келгеннің бәрін жасаймын өмір сүреді алмастыратын жүрек таба алмаса қиын амал жоқ ассаламу алейкум уағалейкумассалам дәрігер құралай қалай бүгіннен бастап мен немереңіздің емдеуші дәрігерімін оның екінші рет талмасы ұстады япырай қазір жағдайы қалай бір қалыпты уайымдамаңыз сіз бір нәрсеге жауап беріңізші сіз оған қосымша дәрі дәрмек сатып алмап па едіңіз жоқ жоқ сіз білесіз бе сіздің немереңіздің қан құрамындағы промедол мөлшерден асып кеткен сіз менен ештеңе жасырмайсыз ба жоқ дәрігер ешқандай дәрі сатып алғам жоқ түсінікті егер де біреу сізге дәрі сатып алыңыз деп айтатын болса бірде маған хабарын беріңіз әрине әрине немеремді көруге бола ма ол дәл қазір ұйықтап жатыр біраздан соң кіріңіз жақсы Малика, маған Бейбіт Талғатұлының соңғы үш күндегі қабылдау кестесін берші. Жарайды, бірақ біраз уақыт алады. Ештеңе етпейді мен күте тұрамын. Е, осы. 是。